laka lur tolong atas pitung pulau suka sopirnya lagi parti evakuasi isah metu iki aku nyoba arep geret cek kabine gen rodok mengo kabine gen rodok mengo sik nggih cek kanca-kanca Pak geret sik laka lur telung atus pitung puluh suka sopirnya lagi kardi evakuasi isah metu iki aku nyoba arep jeret sik kabine gen rodok mengo kabine gen rodok mengo sik nggih sik kanca-kanca tak jeret sik laka lur telung atus pitung puluh